аммонийдин ацетатынын эритмесинин чөйрөсүн аныктоо аммонийдин ацетаты күчсүз уксус кислотасына жана күчсүз негиз аммиактын гидратынан пайда болгон туз пробиркага аммонийдин ацетатынын суудагы эритмесин куябыз эритмеге бир нече тамчы күлгүн түстөгү лакмус кошобуз лакмустун түзү өзгөрбөйт аммонийдин ацетаты гидролизге учурайт бир эле убакта начар кислотанын жана аммонийдин ацетатынын негиздик нейтралдуу чөйрөсүндө катион жана анион пайда болот